پێش هەموو شتێک بیرتان نەچێت فۆلۆی ساختە نییە و دووەمیشتیش ماندووبوونی دەوێ هەموو شتێک کە حەز بکەی ماندووبوونی دەوێ لەم ڕێگەی دەتوانن پەیجیش دابنێن یەکەمی شت بەناوبانگترین پەیجی دەکەینەوە کە لە کوردستان هەیە بۆ نمونە عەرعەری عەرعەری برای من بنەماڵە تینە چونکە ڕێژەی فۆلۆەکانی ه89 فۆلۆەرسە ینی یەکجاری زا زۆرە وەک دەبینین ئەمەشیان ساعتێک بەگ لە ئێستا پۆست کراوە ه لای چیاتە یعنی ئەو کۆی گشتی سەحات یەک ساعتی ئەو پۆستە ئەوانەی ڵایچیان کردێ دەتوانی فۆلۆیان بکەیت کە فۆلت لە بۆ هاوڕێیانە نات ڕێژەیەکی یەکجارێک جا زۆر. هیوادارم ئەم وانەیە بە دڵتان بووبێ ئەم کاتە و هەموو کاتێکتان هەر شاد بن.